हाय गाइस आम आज करमु पादरघटा सागे चिटकमा पादरघटा बाहर के आज पादरघटा पाजलाटा टुली को आम चिटकमु तार संगे आम देसी गोटे आइटम टाइप र खाएमु आम मुरी सागे भी देखूँ के चिटकिसन जे देख मोर मोर दादा गुरा के पाथरघटा चिटकुछन जे बहुत टेस्टी କଞ୍ଚା ପାତରଘଣ୍ଟା ଦେଶୀ ପାତରଘଣ୍ଟା କଞ୍ଚାଟା ଖାଇଲେ ଯେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ତାର ବାଦ ଆମେ ଧନିଆ ପତର କେତେ ନେବା ପୁରା ରଗଡ଼ି ଦେ ପୁରା ଚିରୁମୁଟି ଦେ ସାରା ନା ଗୋଟା ଗୋଟା ନାଇଁ କର ଦେଖୁନ୍ ଧୁଇଛି ତୁ ଆମ ଦାଦାକେ ଦେଖୁନ୍ ପାତ୍ର ଇ ଧନିଆ ପତର କେନେ ଧରିଛନ୍ ଯେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଦେଲେ ଦାଦା এখানে নুন দে মা তারপরে আমি নুন দিলাম মা তারপরে মির্চা তারপরে মির্চা কে দে মা এটা ধান মির্চা বল এটা কেন দুইছু আমি তার লাগি আনছু স্পেশাল মির্চা ধান মির্চা দেখুন ধান মির্চা আমার ছোট ছোট পুরা ছোট ছোট রহবা বহুত রা করে ধান মির্চা এটাকে কোহা যাবা ধান মির্চা এই জহ মির্চা তারপর আমি সানি দেমা ଏବେ ଆମେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ମିଚୋର ଆଣିଛୁ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ମିକ୍ସ ମିଚୋର ତଲେ ବାଇଲ ଅଛି ମୁଢ଼ି ଆଉ ମିଚୋର ଏବେ ସାନୁଛନ୍ ମୋର ଦାଦା वाओ की मुढ़ी देसी मुढ़ी जुड़े थे बागा भल लगला है लाइक सब्सक्राइब कर देव चैनल के टेस्ट देख मो दादा खाऊन बहुत बढ़िया दादा ठीक है कहन पटल लगे बढ़िया लगे वीडियो के भल लगला लाइक सब्सक्राइब जरूर करब भूलब नहीं आज वीडियो इतक काली देखमा नुआ वीडियो नहीं करें बाय